Зан зан зан зан зан зан зан зан. Зан зан. Энэ юу вэ? За энэ дотор яваа гэхээр энэ дотор хувцснууд байгаа. Төвшөөгийн хувтаас миний хувтаас байгаа. За өнөөдрийн влог болоод маш гоё сонирхолтой влог болно. Учир шалтгаан юу гэвэл өнөөдөр өнөөдрийн влогийн нэр маань модель минь болооч. модель минь болооч гэд. Би яаж нэг морь минь болооч гэж байгаа юм шиг сонсогд. Би зураг авч үзхийг хүссэн. Би нөө төвшөө ингээ зураг авах болонгоо төвшөө намайг нэг <clears throat> нэг бол намхаа аваад нэг бол э, тархан аваад <clears throat> эсвэл ингээ доороос аваад ирүү мөрөө ингээл илүү ингээл янз янз аваад идэх байхгүй юу. Тэгээд би хүн хүний доороос авах их дуртай л та. Доороос авахлаар ингээ илүү ингээ марайлаг болж гардаг. Тэгээ эсвэл Заримдаа ингээ богинохон зэжтэй юм шиг ингээ сонин сонин болчдаг. Тэгээ би төвшөөд ингээ миний зургийг гоё аваад өгөөчтэй гоё жийн гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө тэгвэл аваач гэдэг шүү дээ. Тий. За тэгэнгүүт л би одоо төвшөөг өнөөдөр ингээ модель болгоод тэгээ би өөрөө зүгээр эр хүний гоо сайхныг гоё гэрэлтүүлсэн, гялзуулсан, харуулсан тэр гоё зургийг би авч үзье аа. Энэ хүний тэр нөгөө нэг гоо сайхныг хүний тэр нэг гой чанаруудыг нь тодтогч зураг авч болдгийм болов болгомоор байна болгоё гүцээ гэж хийсэн. <laughs> За билж байгаа харин сая камерын хөтлөгцсөн. Гайгүй нөө арай нэг юм хөдлөг байна. Одоо яаж вэ? Үгүй харин тэр нөө би нарын харыг нэг оруулмааргүй байна л да. Аа би тэр энэ дэлгэн гэдэг бичгээс оруулах гэдэг аахгүй. За. Шин мата. За одоо ингэ барьтаа явчихна. Надаа ер чи юу авсан тэндээс? Би яаж чиний ярьсан мэрийг мэдчих юм бэ? Амар амархан шүү дээ. Арчин ээл шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Одоо арчмар чи ээл биш биш болсон шүү дээ. Тэг юу болсон? Эм юм уу? Болсон шүү дээ. XLS гэсэн ятхан сонсож байгаа дээрээ. Ямар гинээс нэг Excel. Эсэ. Окей. Тэтэл. <laughs> XL болсон шүү дээ манай төвшөө. Үгүй ээ. Би бол S-с M рүү өсөрсөн. L рүү оронгын алдад ухаарад M дээрээ барьж аваад одоо S руугаа гүйж байгаа. Аа. Юусе тийм байна. Юу тийм бэ? Төвшөөгийн авсан зурагнууд нь намайг гоё харагдуулах биш эсэргээр миний хамааг өөсөө харагдуулаад идэг болохоор би төвшөө тэлээд үгүй зурагч. Хойло хайч чулууд аваад дийлэгцэн юм модель. Бэж. Тэгээд за <laughs> хайч чулууд аваа Ачуулаа. Хамар хөтрөөд байна. Хараа насаа нэмэн зааж. Ачуулаа да. Мэргэжлийн зурагчтай ингээ зургийг харахаар ямар ч үний амар гоё аваад байгаа байхгүй юу? Тэг би тэрэн шиг төвшөөг аваад сургамаар идэг. Тэг төвшөө болохоор ерөөсөө орчныг хараад идэг. Энэ хүний нь харахгүй ингээ яг зургийг авахдаа хүн биш орчныг харж ингэж аваад Тэгээ хошин нь гоё гараад хүн тэнцээ бараг хавар орооч. Би тэнцээ юм ярьж ярьж хад авч бууссан. Би төвшөөгийн гоо сайхны зургийг авъя. За тий дараагийн удаанд би эргээгээд төлгөөнөөгийн авсан зургуудыг харж байгаа би өөрийн тэгж ав. Аха тийм бол би амар гой зургуудтай байна шүү. Чи миний инстаграмыг ороод хараарай. Нэг ирээмэр аймаг замбраагүй л инстаграм байгаа. Аа тэгээ инстаграм дээрх зургууд хэрвээ нөхөр гоё авбал гоё болох гээд идэг. Тэнгүүд яг нөө зураг авч явж байгаа авч өгж байгаа хүн гоё ахгүй болохоор нэг тиймэрхүү л би. Аа. Хүнээсээр зураг авахулаад ингээд зураг тавьдаг инстаграмтэй хүмүүс чинь инстаграм зураг гоё харагдаад байгаа байхгүй. Тэгчүүд миний харахаар инстаграм хөтөлтөний гоё, инстаграмны зураг нь гоё мөн энэ гэж яриад яг үндэ тэр хүний чинь хүн зургийг авч өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр минийх дээр тэр харагдахгүй нэг чинь авч өгж байгаа хүн нь хинбэ? Хин яагаад тэгж авч байгаа вэ? Аа. Ховлоод байгаа юм шүү. Нэрэ тийм шүү арай авч хүн хин би гэсэн шүү надад яагаад тэр хүн тэгэж ав за тийм бай. Тэг би чамайг одоо өнөөдөр зургийг чаавна. Харин юу өмсхийг нь одоо би хэрвээ төвшөөд юм өмсөө гэл төвшөө уурлна, голно, яг өөрөөрөө өмсөх гэж дайрна. Тэгэхээр ерөөсөө хоёр талаа санаагаа бадлаа, сонголтоор. Тэг. Би тэрийг бол хүлэн зөвшөөрсөн. Хүлэн зөвшөөрн тий. Тэрний илүү шудраг юм байна гэж бодсон. Тэгээ тэрийг өнөөдөр би бичиж хийн. Чи өмсөх үү? Хурууд хамаач хэрэг байхгүй. Хуруудахгүй сонголтоор гэсэн шүү дээ. Чиний Биш биш хэлсэн шүү дээ. Би модель хуу чи модель хуу гэсэн шүү дээ. Аа би болохоор гэсэн шүү дээ. Дараагийн удаа чи намайг яаж зураг авсан бэ яг тэргүүр чин дарааж ямаар авна. Намайг гоё аваа гэдэг тий. За. Би чинийхэр гоё болох нь гэдгийг харъя. За. За тэгээд миний ингээд санал болгож байгаа хувцсанд би энэ харагдуулахгүй ингээд төвшүүд алт хийсэн баа. Миний санал болгож байгаа хувцснуудаас төвшөө сонголтоо хийх ёстой. <laughs> Нойр нүрч ирсэн. Тэгээд Төвшөөл ингээд сууж ийн. Төвшөө нүдэ анах хэрэгтэй. Ээ нүдэ анжсэн нүдэ бууцсан дэр хэвээр анда. Хараа зүгээр нүдэ анчихгүй шудраг. Зүгээр хараа. Тийм шудраг анч чадахгүй шүү дээ анда. Тийм үү. Хайрс коштой зөвхөн. Нэ миний нүдийг бооч. Тэгвэл дараа нь хэрүүл бол. Бөө хэрүүл бол. Чи нүдэд ихцэн байна, ингэцэн байна. Хүн яг оргиороо нүдэ анчаадах чи. Энэ хайрынх нь хөлс шингэн дэлийн цанц одоо <laughs> болсон шүү. Энэ бол миний эхийн сүшин гэсэн дагнаг хөгүүлж явах үеийн цавц гэж бодлоо. За одоо юу ч харахгүй те. Миний арай одоо хайрхаа сонгосон хувцнаас ингээд хариулт өгнө өгөхдөө би баруун талд нэг хувц зарна, зүүн талд нэг хувц зарна. Тэгэхээр чи тэр хувцнаас сонгоно. За би баруун уу зүүн үү гэхээр нь сонгох юм байна те. Окей. За би тэгээд тэр сонгосон хувцас өмсөх юм байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол чамд шууд энэ нэг өмснө гिचглэр сүрпризгүй тэгээ чамд сүрприз арихын тулд би хувцнуудээс чинь чамайг өөрөөр чи ингээд сонгуулуулаад сонгосон хувцас өмсөд явна гэвэл бас сонирхолтой шүү дээ. Гоо сонирхолтой болох гэж тэгж байгаа байхгүй. Бүр э, хөлнөөс хөлний улнаас хавлаа толгоны яриа хүртэл сонголтыг хий. За. Чи бүгдийг сонгоно. А наача өмсөх хувцнуудны бүгдийг аваад ирсэн юм уу те? Тий. Яа, за. За. Би баруун зүүн талд чинь ингээ хоёр хувцас ярьж байгаа. За, энэ бол одоо юу? Хөлнөөс эхлэх гэсэн үг. За гутал гэсэн үг шүү дээ. За. Чи тэгээд баруун талыг сонгох уу, зүүн талыг сонгох уу гэдгээ шийднэ. За. За чи өнөөдрийн миний модель болох та. Модель минь болооч. Ток шоуны оролцогч та. Барууныг сонгох уу, зүүнийг сонгох уу? Энэ хоёр талд ингээд юу байгаа хөтлөгдсөн байгаа юм тий. Шивэр өнөрч штэ арай. <laughs> За би энэ талын гутлыг сонгоё. Аа гутал цохигдсон шээ. Аа за энэ үү? Тий. Энэ гутлыг сонгочих. Аа ойлголоо. За. За окей. Самсон гутлын нээшээ тавилаа. За чи яг яг яг гоё юу шудраг тавиараа за. Тэгж нэг тийм хайр нээшээ ялгаал. Чи ч гоё сонголт хийж шүү. Ой тийм байна уу. За ашиг үү. Аа мэдрэмжтэй. <laughs> Яа. За. Одоо дээшээгээ өмнөдөө. Аа одоо өмд. За. Цэгкэр өмгийн өмд байгаа. Юмаа цохих хэрэггүй зүгээр л гараа өрөг заяа баруун юм заяа. Ингээл өө ингээл өө. Аа за. Захиж мохох хэрэггүй тэгвэл миний барьсан юм унах гад байна. Хайр ингээ өмд өмд чинь том штэ. Тэгэхээр наадах чи асуучлахгүй. Джейсэн өмд юм уу? Даун өмд юм уу? Аа нэг нь Джейсэн нөгөөх нь даун өмд. Аа за. Тэгвэл би яг ямар өмд А шорт юм уу? А нэрээ шорт гэж байна. Би бодсон л доо. А за. За. Тэгэл барьцсан уу? Барьцсан. Баруун. Баруун тохор. Баруун уу? Тий. Барууныг манай үзэгчид харсан бах. Баруун нь энэ шүү за. Аа за. За одоо цамц уу? Тий, одоо цамцна. За. Зүгээр гадуур өмсдөг цамц юм уу эсвэл зүгээр сороочгийн цамц юм уу? Би бол чиний бодолкийг сонгосон. Аа за. За. За хоёр сонголт байна. За. За дээгүүр хувцсын алиг сонгох бай. Баруун уу зүүн үү? За дахиад баруун. Баруун. Баруун. За. За сонгогдсон. Сонгосон. За одоо аксессуар гэж нэг зүйлийг би оруулъя гэж утсан. Аа, за за за за. За энэ аксессуарнд нь юу байгаа вэ гэхлээр хажуудаа өргөх өргөвч эсвэл төрөвч. Аа. Яг тэ зураг авалтан дээр ч ингээл нэг төрөвч мөрөвчөө барайл чи магадгүй зураг авалтан дээр төрөвчтэй ч юм уу зөвх аксессуартай энэ гэж болно шүү дээ. Тэмстэй. А тэгээ цүнх төрөвч хоёрын алийг сонгох байл гэдэг юм. Тийм, баруун гэдэг нөө. Чи бас модельууд чи ингээд нөгөө цүнх мөнхний модель чи ингээд яг цүнхээ тодтол шантар зураг хавладаг үсттэй. Аа, тэгвэл цүнхийг сонгоё. За үгүй тэгвэл баруун зүг нэрээ л сонгоё. Баруун нөгөө зүүн үү? Аа, яа. За зүүн. Аа, зүүн үү те? Тий. За. Зак. Я дараагийнх нь нүдний шил. Аа, за. За нүдний шилэндээ цагаан шил байгаа, хар шил байгаа шүү дээ. Тийм, нэг нь болохоор чиний харааны шил, нөгөөх нь чиний нарны шил байна. Аа за. Тэгэхээр нарных уу, харааных уу, баруун зүүн хоёрын аль нэг? За нарны шилээ сонгоё. Аа, баруун зүүн шүү дээ, тийм. За, баруун. За. За. Амгагчлаа. Шилээ юунаас сонгоцоо. Одоо нэг асуулт байгаа. За. Тэрний үйлчлэгч чи байж байгаа вэ? Би байж байна. Явахгүй. Яваа хол явахгүй. А цаасан дээр юу ичээд байгаа юм хараа? А бэч нэг бичлээ. Юу юм? Зүг төвчөөстэй төвчөөстэй хараа. Үгүй хараа. Аа хоёр. Аа shit ямар их юм бичдэг бэ арай. За. За. Дараагийн сонголт. Цаасан дээр байгаа юм уу? За тийм. Одоо би <coughs> энэхүү зураг авалтыг хаан хийхийг чамаар сонгуулна. За. Би зураг авалтыг Хоёр газар хэлэхээр зорж байгаа. За. Аль нь вэ гэж чи шийднэ. За. Аль нь? За баруун нь зүүн үү? А чи хоёр тал барьсан байна уу тий? А сая зураг авах газараа бичээдсэн. Аа. За тэгвэл баруун талынхаа газарт. Энэ талын газарт. За. За бүр тэрийг наривчлуулнаа. Яг хаана вэ гэдгийг наривчлуулнаа. Юу гэсэн үг юм? одоо бүр ингээ наривчилж байгаа байхгүй яг ямар байшилтай яаж зэрэг ахуулах вэ гэдгийг ингээ харуулж байгаа. А тэр модель болох нөө позууд нь байгаа юм уу? Тийм поз мод одоо тийм ингээ яг яг хаа наривчилж зэрэг ахуулах вэ? За тэгвэл 100. Аа 100. Аха. Энэ юм байна те 100 тал те? Тий, энэ талд. За, үгүй энийг сонгууллаа. Йоо. За, за ерөнхийдөө тэгвэл өнөөдөр манай моделийн хувцас сонгогчлоо. Сонгогчлоо. Ахуул газарнаа сонгогчлоо. Нүднийхээ болтыг авах уу? Аа. Хөөх ёо ёо. Утал болвол. За. Энэ үгээр сонгогдлоо. Юу вэ арай? Миний ботлогийн үсттэй. Чи энийг сонгосон шүү дээ арай. Нөгөө хутл нь ямар утас юм? Аа. За хараа. Зүгээр шүү дээ арай. Энд дээр түрэн гიშгэл явчихын зэ. Oh наа чи таарах уу? Таарнаа. За доогоор хувц нь энүүгээр сонгогдлоо. Юу вэ? Нүгт нүгэс яа. Наа чи юу бүгэ штэ. Чи чи шорт морт. Чи өөр дараа бичлэг үзээрэй. Бичлэгэн дээр яагаад би энийг сонгосныг чи өөрөө хар. Чи өөрөө бичлэгнээсээ ингээд. Би яг үнэхээр ингэ сонгосон юм уу? Тий, чи бичлэгнээсээ үз. Пах. Цамцны аль яг зүгээр айгу дарамхан. <laughs> Юу вэ? За баялаа. Барил чиний чиг бастай. Барил чи үсэл цаан цаан зүсдэг. Аа. Нөгөө чинь Нөгөөх нь юу хэлсэн? Им цэнхэр бодолт. Дандаа би яагаад чиний хувцсуудыг сонгоодсэн юм? Би үгээсээ өөрийнхөө хувцснаас чиний хувцснаас гээд ээлжлээ сүйжлөө бариад байсан. Юм уу чи энийг сонгоодсон баг. Хөөх ямар сони. Дандаа чинийхийг сонгодохтой яа. Барих цүнх нь ол юм. За юу вэ? Яа, тэнийг юм бэ? Аа, тэгшээ ерөөс итэй жимхтэй хувц өмсөж байгаагүй. Тэгээд өмнө нь чи эмхтэй хувцлаа гэж зөндөө гойхоо зөвшөөрж байгаагүй. Энэ удаал зөвшөөрөх хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. Зүгээр арай. Уурлаад ам уу? Энийг үзэж үзээ. За би өөрөө окей гэж зөвшөөрсөн. Нүдний шилэндээ. За энэ ярмстай ажиллахын сонголтоо зөвшөөрсөн. За. Энд байлгүй. Энэ нөгөө харааны шилээ сонгосон. Аа. Гэж хотлоо ярих энийг сонгосон. Яа. Энийг өөсө камер гэрчлэн чи бичлэг нөхөж үзэх юм бол харж болно. Би ингэж утсаахгүй энийг бүгдийг сонгогчно гэж мдээгүй учраас хооронд нь зохицохгүй зүгээр хамаа намаагүй юм сонгоцсон байхгүй юу? Аа. Ингээ сөүшлүүлээд өмсөх байх гэж таа. Чамаа энийг эргэтэй юм сонгоод, нэг эмхтэй юм сонгоод гээд. Тэгээ сая сонгоогүй чи дандаа эмхтэйг нь сонгоч гонгод чаа. Ингээд ийм. Би аль болох ингээ сөүшлүүлээ баруун зүг. Харин би яг сөүшлүүлээ бариадсан чи сөүшлүүлээ сонгоод аа юм чаа. Ямар сони. За за за. Нөхөд үзэж болно. За за за. За яг итгэе итгэе итгэе итгэе. За хамгийн чухал юу сонссон бэ гэхээр? За. За би гадаа юу дотор уу гэж асуусан. Аа за. Дотор уу гадаа юу гэж асуусан. Энэ чиний сонгосноо. Аа гадаа. Гадаа ахуулъя гэсэн. Энэ хувцтайгаа. За болоо ёо. Гадаа тэгээ гарах юм уу? За. Цэцэрлэг түрээлэндээ хуулах уу? Гоё тэ цэцэг цэврүүтэй. Ургуул ногоо усан дүнд гоё зураг авалт хийлэх үү? Хогон дүнд авах. Чи хогон дүнд авах яа гэсэн. За тэгэхээр миний эрийн хувцас өмсөд гадаа гараад хогон дүнд миний модель олох нэ. Яа. Болчихно. За за за. За тэгээ тоглоом тал тоглоом шээ. За за. Амдын тоглоом хатуу юм аа. Гэхдээ энийг харин өмсчихөө. Юу нэр зогсож гинөө гэдгийг харъя. Би энэ чи бүр ингэ зориулж гой засуулсан шүү дээ. Хинд вэ? Өөртөө чи эргэтэй болгоцоо бас. Хит хин зассан. Үсчин. Үу хичээрээ. Би нэг үсээд засуулах гэх явах та. Бариг авч удацсан шүү дээ. <laughs> Чи ингэ зүүж гад засуулсан юм уу? Тийм. Чи надад зориулсан. Аа. <laughs> Ямар вэ? Би тийм байна. Яна ингэсэн чинь нөгөө нэг Danish girl гэдэг шиг болгоо тийм. Япгоо <laughs> өмсчихэд япгынхаа материалыг барай гэж дараад нь япг өмс гэсэн мөрхөлтэй бол гаднаас ороод ирсэн чинь миний дотор хөвцөг өмссөн сууж <laughs> төшөөч яаж яваа гэсэн чинь амар гоё гэдэг тэхвэ дээ за за тэгээ гадаа хогн дунд авах болох юм биз тээ одоо цэргийн алтанд арах уу одоо юу одоо шууд уу одоо арах юм дараа арах юм за тэгээ хог ойрхон хаана байлаа. Хамгийн ойрхон манай Тогтхонтой ойрхон ч. Хогийн цэгүүдийг яаж байгаа лээ. Чи гэрийн ойрхон ч юм уу те. Хогийн цэгнүүдийг гэж юм уу. Хогийн савны ажууд ч юм. Тийм зураг би ингэж үз амар гоё содон байж магадгүй гээд. Аха. Нэг юм орчин нь амар муухай хаад уртталт нь ингээл модель нь амар тодорч гардаг ч юм уу тийм бас гоё яригдаг учраас. Эсвэл угаасаа л гоё газар гоё хөвцтэй гоё яригдаг гээд юм хоёр сонголт байгаа штэ. Муухай газар гоё яригдаг тийм. Тэгэл энэ дундаас хоёр сонголт гарсан. Окей. За энийг э, тэгээ дөөрэж э, болно. <laughs> дөрөлт явж асуудал байхгүй. Эмэгтэйчүүд бүр дөөрэ гараа. Урагшаагаа юу? Урагшаа тусам хог байхгүй юм шүү. Хаашаа тусам хогтой юм шүү. Хаш явах юм уу? Мэдгүй. Миний ари өөрөө л мэд. Тэг бол сонголтоо хог гэж сонгосон дээр би яг үндэ хог хаанааг яг тэр юм гэж мэдгүй юмсан. Аваарсан байдаг хогнуудыг яг ингэ цагаад болсон чинь тэр ингээл би нэг хашлын мууцсан чинь жоохон манраад нойр үрээд Тэгээ би сая нөө хаалганы байруул олж барих гэжсэн чинь бариулны хажуудалд нь бариад тэрийг хоосон доош нь дараад би солонгос кино шиг санагдаад байна. Хамраас ингээд цус урсаал. <laughs> Дун дун дун. Опа. Тэс нөгөөх нь. Түлгэнсөө. Багын нэг кино кино хийх гэдэг болсон байна. Шууд нүдэндээ тэгж харагдаж штэ өөрийг өрөвдүүлэх гээд би ер нь багтаа яг тэгдэгсэн ш. Та нар тэгжсэн солонгос киноны оо хор ушгаар багтаа их олон солирж явсан. Годомж удамжаар гарч явахдаа ингээл ингээл явдсан. Гинт нэг банд надад дурлаад тэгэл гүүж мөгөөл ингээл яг нэг кино гараад төсөөлөл би ингээл амар гонигтай ингээл явж исэн чи гинэд ухаан алдаал унаал босоолч хамраач цусгараал. Тэгсэн чи ангийн хөхтөд төлхөнөө зүгээр үү гээл тэмэгт би. Зүгээрээ. Аа <laughs> мэдгүй цаанаас юм тэний тэний фантаз орж ирээд Тэр фантазны шалтгаан ерөөсөө солонгос кино хитрхээ үздэг. Тэгээ тэр үед чинь нэг кино болгон дандаа нэг хор тавтартай ч юм уу нэг тийм өвчтэй. Тэнгүүд амар тийм бодно. Э, ингээл байжсан чинь би ингээл хор тавтартай болчвол ээ чи яах бол ихч нар маань яах бол тэргээл дотроо ингээл бодоол зам ам гарч явахтаа ингээл одоо хүн харахад бол зүгээр л нөгөөх нь зам гараад алхаа явж байгаа хаа. Гэтэл яг үндэ замаар алхаж байгаа би ингээл дотроо гэл хай <laughs> маяг дотор нь амьдрал хэрэгтэй. Вау, цас орцсон ямар гоё юм. Чи урагшаага харал та. Чан яг швейцарт явж байгаа юм шиг харагдчих. Чи хоёлаа энэ урагшаага явж үзүүл яадаг. Зөв тийм. Чи үж бодож байна гэдэг. Монголын швейцар чигээр уул руугаа шууд явдаг. Тэгэл хоёр талаар нь таяны таяны жижигэн жижигэн байшинтай. Хэл ууц дээр. Тийм байна. Ингээл энэ энэ харагдах байдлыг хүмүүс үздэг. Өглөө сэрэлэн таста уулын хараад кофе уудаг гэдэгтэй. Гайр гэж шүү. Манай Монгол гайр гэж байгааз гадаад байгаа монголчуудаа Монгол үзэсгэлэнтэй байгаа ч тийм. Би үзэсгэлэнтэй байна уу? <laughs> Гадаад байгаа монголчуудаа би тэгээд төвшөөдөө бол маш их хайртай. Хичнээн би өмнөх дугаар дээр 10 эрэгтэйг одоо сайхан царайлаг мэрэл энэ төрөж хэлсэн ч гэсэн тэр 10 зүгээр цаашаа шүү. Та 10 битий битий та нар миний төвшөөтэй. Тэр 10-ыг сонгосноос хойш влог оролгүй 2-7 онсон. Үүний учир шалтгаан болвоос төвшөө үед хоёр мууцсан байт юм аа. <laughs> Удлаа удлаа удлаа. Тэгээ тулаамчгүй та 10 жоохон хойшлоод урт нь миний миний хань байгаа шүү. Миний хүү байгаа шүү та нар. <laughs> Тийм байгаа. Алхтай юмш өөрөө 10 нэр гаргачаа тэр 10-ыгаа загинж өгнө. Гэсэн шууд нөө Чернобыль санамж. За бит хоёр а хог хайж яваад Тэгээ угнод хогны хажууд дээр зураг авахд хэвчээ. Тэгээ даач гадаа амар хүүтэн байна. Чернобыль шиг э? зурган дээр бол их л гоё гарах юм байна л да тий. А чи тэргээр тойроод ирсэн дээр юм байна хараа. Энэ ингээ зам дагуу байгаа байхгүй юу? Бид хоёр одоо ингээ энэ зам дагуу ингээ явж байгаад Тэг ингээ харахаар ингээд наанаас нь харахаар ингээд зүгээр овоцсон шороо. А яг голд нь ингээ хүрээд исэн чи ингээд ингээд хинээс нуугаад байгаа бүр дургу үрчлээ ингээ барилгынхаа хогийг ингээ хайцсан байх юм аа. За тэгэхээр ингээ та нар хартаа. Нөгөө талаасаа харахаар бол ингээ овоолцсон шороо юу ч харагддгүй юм бэ. Тэгсэн мөртлөө яг дунд нь ингээ өрөөд ич ингээ яг гол голтон ингээ хогийч юм. Тий ингээд энэ хогнуудаа ингээ харцсан. Гадна талаасаа бол ингээ аа зүгээр ингээ шороо овоолцсон юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө өөр хүмүүс энэ тойроолоо бүрэн хоог хийсэн байсныг өөр хин нэг нь барилгын хоогийг хол явж хаяхаас асалхаад голт нэрэ тагч явтан ч гэж магадгүй шүү дээ. Энэ барилгын хоогийн чинь нэг тооны хэд үлээ хэдэн төгрөгөөр өгдөг үлээ. Нэг тооны нэг 50 мянга лөө 20 мянган төгрөгөөр лөө хайдаг гэж сонссон юм би. А тэгвэл тоол явахаас. Тэнгүү чин тэр мөнгийг дугшааж яснаас зүгээр ийм одоо овоолцсон шорооны ард ингээ нуугдаад хайж маягдсан дээргээд тэнд бас ингээд бас. Бас ингээ гол нь ингээ харуулсан юм байна гол. Тийм. Одоо ингээ гадна талаасаа харахаар нүс шороонууд дунд тэнгүүтээ миний харин нэгээр юу м хадаас мадаас байх. Ууг нь хараа энэ одоо энэ хог барилгын хог байгаа ч тийм. Энэ энэ барьж өөр хийдэм бэл ч тийм буцаагаад маад юм юу вэ гэдэм байх шүү дээ. Зориултынх нь хайдаг гал. Хэн боловсруулах үйл төр нь байдаг. Байдаг. Одоо энэ тоосго мосгоч яг ингээд зориултынх нь юугээр ингээд хаях юм бол одоо энэ тоосго байгаа шүү дээ. Эний чи ингээд аваад хаях юм бол буцаагаад ингээд буцаагаад юу болгодгийм бэлээ. Би тэрийг нээтээс харж ирсэн. Энийг энд хайсан тэр хүн үдсэж байгаа бол нэрээ ямар муухай юм дээ өгшөн чи нэрээ Тэ энийг одоо чи өгшөн хэнийг хай гэж энд одоо нууж ингэж хайж байгаа юм дээл гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гомдчихлоо. Бүр зураг мураг ахуулъя гэж бодож исэн бүр дургу урчлээ. Битээ ингэлдээ манайхаа. За за явъя явъя. Өнөөдөр гадаа хүүтэн байна тэгээд зураг авч болохчгүй юм байна. Одоо та нар харж байна уу? Энчээс ингээ харахаар зүгээр ингээ шороо байгаа байхгүй юу? Аваалцсан шороо. Ямар ч ингээ аваалцсан шороо зүгээр л одоо мэдэгдэхгүй. Мэдэгдэхгүй. Тэгээ домноор онгод ингээ хогтой. Өвөн битэрийн зүгээр энэ шорооны өмнө зураг авахулчий гэд цаг очисон чи юу вэ? Дунд нь амар хогтой. Дунд нь амар хог байхаар нь бүр уур үрээ. Оо дор дор. Заяа. Яг энийг би юу гэж ойлгож ийн гэхээр. Аа. Нэг айл үжээ. Тэр э, Монголоо гэдэг айлынх. Монголоо гэдэг нэртэй юм байдаг шүү дээ. Тэгээ Монголоогийн галтгоо нь хогийн саваар хогийн савд хогоор дүүрчээ. Монголоо гэрийнхнийгаа унтахыг хүлээлээ. Бүх хүмүүс унтлаа. Унтсныхаа дараа галтгооны хорооны хогийн савыг аваад унтлахны хоороолоо гүйж ороод болонд нь асгаж хаянгуудаа буцаад зүгтаагаад галтган дээр орчихжээ. Ингээ өглөө асууж хүүе чи хин хог хайчваа мэдгүй. <laughs> Яг дэрэн шиг. Тэгэхээр шууд нэрэл одоо энэ их барилга баригдаж байгаа. Өчнөө олоо хог хийд гардаг бах. Тэ дээр үнийг энэ тэнд авчаад нуугаал энэ тэнд ингээл байгальтай авчаал хаяад байвал тэгэл хэцүү те. Тэгэхээр эргүүлээ дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүд байд юм байлаа шүү. Тэрнэрүүгээ авчиж өгчийвэл ямар вэ? Тэгэх юм бол яаж ил бидний замын хажуудын боржур моржур чинь дахиад тэргээр нь хийж димэлээ шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо энэ боржурууд нь ингээл унж мундсан барж өрөө ахгүй шороо мороо нааша зам руугаа арсгараа л юм юмнууд байдаг шин. Ой юм дээр хэрэгтэй гэж бодном. Яа амар хөт юм байна. Юу төвчөө нөгөө эмхтэлэг хүртэл зураг мөрөг авахулах. За гэртээ ороод ирлээ. Дөлгөөнөө наваа их чаддаг учраас өнөөдөр би нэг дөлгөөнөөг чадах гэж үзье. Задах чинь наваа пранктах гад идэг. Би нэг пранктж үзье л таарсан. нөгөө нэг интернетээр хараа нэг ийм яваадсэн шүү дээ. Миний харч нэг өндөр амир хөшгөлтөн шүү дээ. Тэ? Тэгээ би нөгөө чамаг өндөр хөшгөлтөө учраас нөгөө энэ сав барьж байгаад эний урт талд ингээд эний энийг хөшгөл. Аа яг наадах чи хэлээд. Дугуурч мөр. Түүхэн болторч байж. Түүхэн болторч юм. Тэгэх гээд байгаа хэрэг. Одоо яг энийг ингээд энэ лонхыг урт. За чинь. Түүхнийхэн чи нөгөө хувцаасаа гараад ирэх юм уу? Ингээд аа чи юм өндөр өшгөх юм уу? За чи арагшаа харж байгаа зү. Чи яг бүгдрүү чих гээд байна. Яагаад арагшаа харгээд байна? Гүгж арагшаа харж байгаа төшөлтөх байсан. Тэгээ энэ солирстой. За хоёлаа тест үзье. За би яг гин тэнгөөлээд байгаа. За 1 2 3 и. Аа за харахгүй 1 2 3 и. Аа батчихсан. Яг яг наадах чинь шүү. За за баярлалаа. Одоо яг бичнэ. Юу вэ? Чи яг юу уруулсан бол. За арай ашиглая. Арай. Гэлзэн штэ арай. Үгүй чи яг уруулсан яг чи. Яг чи. Чи юу хийх? Юу чи хийгээгүй. Тамаа орчихсон. Арай яасан бэ? Тэ баригдчихлаа. Вэ хортлоо. Үгүй чи яг жишээ. За хортлоо өшөглөө. Харин чи миний хийснээр хийн штэ арай. Окей хийхгүй. Арай хийчлээ. Чи тамаа эрэнггүй шүүд нөр бодох гэдэг. Хийхгүй. За шаардлагатай. Эгээр өшөглөхгүй яг. Ороод хотлоо бэ. Хийхгүй. Тэ наа урал мэдгээ яагаад хийх вэ? Яг ч. За одоо сүүл удаа хань. Снээл гойж штэ. Би чиний хийснээр хийдэг л үсттэй. За. За яг шивлээшээ. Яг хүчтэй. За. Орлол юм байна. За харин гэс. Дарнаас нь онч мандаа. Юу яах гэдэг надад хараа. За би бэлэн мэ. Цаашаа харж байгаарай. За одоо шууд өвшөглөө шүү заа. Заа. За. Хараа харж болохгүй шүү хараа. За 1 2 3 и өшгөл мэ. Өшгөл. <laughs> Өшгөл. Наад чи өшгөл юм уу? Миний аимсны бол Уулаа болчих. Баригчлаа. Зүгээр энийг ингээ өшиглүүлж байгаа болоод маа уралын будгийг сахих гэж исэн байхгүй. Тэгээд жаг уралын будгийг өшиглөх гэж бат. Яг энийг энэгээр нэг бол аим болно шүү дээ. Зү чи наа практикад идэв учраас би чи энэ үнтэй уралын будгийг чи өшиглүүлэх гэж исэн. Наа чи өнгөө шүү дээ. Чи өнгөө шүү дээ. Өнгөө бэлгэн дэрсэн юм. Өө дээ. Фэлтчлээ. Надад хэрэг Харин яад ингэ бичлэг хийгээд ийм юм асуугаад байгаа. Нэг нэг албаар нэг нэг влог хийхдээ ингээд хүмүүс ингээд жүжиглдэг шиг. Нэг яц. Камер бичэн үгүй хайртай юм дэр гэж асууж. Надад хайртай. Босод үйдэн зөв зүгээр явж нэ камер бичсэн үү? Харин хайртай юу? Юу тэр ваа юу? Бидтэй чамаас байнга л асуудаг шүү дээ.